¿Quién está por ahí levantado tan temprano? Mijo, ¿qué está haciendo? Lavando el baño ya, ya casi va a terminar. Uy, pero qué milagro. ¿Y eso? No, pues nada, me dio por ahí. Ay, no, ya sé. A ver, ¿qué necesita el señor? es que me hacen falta 20 para completar. ¡Claro! ¡Plata, plata y plata! Aquí prácticamente hay que pagarles a ustedes para que hagan son Solo... sí, claro, tan fácil como yo cago plata. No le voy a dar ni un centavo y si quiere deje así que yo termino de arreglar. Mamá, por favor. Ay, no, no, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Es que toqué pagarlos para que hagan algo? Bueno, por lo menos estaba haciendo un esfuerzo. Y tan lindo que se veía y lavando el baño. ¿Cuánto fue que dijo que necesitaba? Toma, mi hijo, ¿cuánto fue que dijo que necesitaba? ¿20? ¿Sí? No, ya no lo venderé.